作為一個 STEM 老師咧，卡洛斯好多時候教學生用到 CAD 軟件啊，或者不同嘅 3D 打印技術去創造呢個原創嘅作品。但有好多時咧，為咗達成願望咧，少不免又要用到一啲逆向工程，例如使用呢個 3D 掃描器嚟抄數啦。關於 3D 掃描啦，卡洛斯已經試過好多種唔同嘅方法，利用過好多唔同嘅機器嘅。咁今日就就住呢個課題咧，同大家一齊研究下，提一提大家。如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道。 请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，刚才我哋提过一个名词叫逆向工程 （reverse engineering）。咁，究竟系咩嚟嘅咧？好明显，正向工程咧就顺住你嘅思路一直设计，以达到目标。而逆向工程咧，讲得唔好听咧，就系抄袭人哋嘅作品。亦都即系根据一个产品嘅外观或者功能咧，去研究翻佢嘅生产过程。 同樣嘅逆向流程可以用喺任何地方㗎，例如細嗰陣時咧，我媽咪食過一款餸菜，佢可以翻屋企咧煮翻一模一樣咁出嚟。而卡洛斯後來搞音樂嗰陣時咧，亦都可以聽到一首歌完完整整用鋼琴彈翻曬出嚟。其實呢啲都係逆向工程例子啊，但係喺設計與製作同埋電腦工程裏面咧，似乎逆向思維咧就俾人誤解咗係一種侵犯版權嘅舉動。 當然啦，如果你抄完人哋嘅嘢，原原本本攞翻出嚟，仲早過人哋去賺錢，咁你呢個真係侵犯版權嘅。但如果你正向啲諗咧，逆向工程其實都有佢嘅價值嘅。例如你見到一件產品好似你自己嘅創作，你可以用逆向思維追蹤佢嘅源頭，睇下佢係咪真係抄你嘅喎。好啦，翻返嚟講翻 3D 掃描器啦，有人叫佢做抄數機，即係明顯係將一個產品嘅外觀嘅毒素抄出嚟嘅一部機器咯。喺抄數方面咧，卡洛斯曾經用過唔同方案。 例如我曾經試過下載 open source 嘅 project，自己打印同埋裝嵌一部 3D scanner 出嚟，又試過利用 Xbox 三六零嘅 Kinect 嘅掃描功能，只要配合一個轉盤咧，就全身嘅人像咧都可以彩色掃描到啊！甚至啊，你可以對住物件四方八面咁影相，然後你用軟件咧將物件嘅 3D model 咧組合翻出嚟都得。但無論如何咧，你用呢啲方案咧。 效果始終及唔上專業買翻嚟嘅 3D 掃描器嘅。不過今日咧，我主要想介紹我手上呢部叫 JETAP 3D 嘅機器。其實咧，我已經係兩年前買噶啦。不過呢兩年間咧，3D 掃描嘅技術咧並沒有進步好多，主要都係速度快咗嘅啫。所以我主要用佢咧嚟介紹一下掃描嘅工作流程。一般嚟講，我哋幾時會用到 3D 掃描器咧？就係我哋手上有一件好複雜嘅部件，我哋想改良佢。 但系如果要用 CAD 咧，跟住佢画出嚟咧，就要花好多时间啦。咁我哋咪可以运用逆向工程，将佢扫描咗，然后修改咯。更多模型发烧友咧，会将佢哋心爱嘅 figur e 公仔扫描出嚟，然后 3D print。就好似我而家手上呢个圣母像，系一个同事咧去意大利嘅时候咧，专程买翻嚟送俾我嘅圣物嚟嘅。咁我就好想咧将呢咁靓嘅圣母像咧个读数抄低佢。嗱，而家咧我就示范下点样做法啦。 好啦，先嚟睇下我哋掃描嘅架步係點樣先。嗱，呢一步咧就係我哋所謂嘅抄數機啦。佢中間會射出藍光，而兩邊咧就有兩個鏡頭。呢邊咧就有個轉盤，係可以用極慢嘅速度嚟旋轉嘅。而兩者咧大約要相距四至五百 mm 左右啦。抄數機有 USB 線、HDMI 線接驳去電腦，仲要接電源。而轉盤咧亦都有 USB 線要接去電腦嘅。 而第一次掃描之前咧，我哋要用呢塊黑白棋盤板咧嚟做一個校正。打開掃描軟件，按 Connect 連接好之後咧，再按 Calibration 就會見到轉盤咧喺度緩緩兩邊轉動。嗱，而家我係用緊五倍速度播放嘅，實質上咧呢個過程係相當慢嘅。 好啦，调校完成之后咧，我哋就可以进行扫描啦。先准备好我哋要扫描嘅圣母像。嗱，呢个圣母像咧系比较容易扫描嘅，因为佢个底系平嘅，可以就咁直立咁放喺呢个转盘上面，一间只要用全自动嘅方法咧就可以扫描到噶啦。至于岩岩缠缠企唔稳嗰啲咧，就要用一啲高级啲嘅另类方法啦。先按 scan，再按 new，拣选物件嘅深浅度。 圣母像咧系浅色嘅木嚟噶，所以拣 light 就可以啦。嗱喺呢度有得拣 free scan 嘅。而刚才我提及嘅全自动方法咧，其实应该拣呢个三百六十度嘅 rotary scanning 先至啱。而喺 scan times 方面咧，我为咗精密啲啦，所以我拣咗三十六。其实咧扫三十六次咧就好花时间嘅，一般普通嘅物件咧拣十次已经够噶啦。 大家睇到咧，而家我已經係用緊二十倍速度嘅播放噶啦。你會見到咧，轉盤每轉十度咧，藍光就會射上聖母像，而反射嘅光咧就會俾兩個攝影機讀到，從而建構出一個立體嘅模型。而去到最後咧，三十六次所讀翻嚟嘅立體模型咧就會 merge 埋一齊而變成一個。而我頭先提過咧，因為聖母像嘅結構比較簡單，旋轉一周之後咧。 都冇乜隱蔽嘅地方 scan 唔到啊，所以都唔使用到其他功能啦，已經組成咗最後嘅模型啦。極其量咧頭頂呢度咧有一部分係 scan 唔到嘅，咁我哋需要按一按呢個 fusion 去制，就可以補翻啲細節啦。但如果有啲物件咧，佢隱蔽地方比較多啊，或者棱角比較多咧，就要用到 free scan 啦。咁卡洛斯咧留翻下一次咧再拍影片介紹。經過咗一輪嘅 data process 之後咧。 大家會發現呢今次出嚟個模型咧，所有個窿位已經補翻晒啦。於是咧，我哋就可以將個成果咧 save as 一個 STL 档案，而用一般咧 3D 打印嘅方法將佢打印出嚟啦。但係可以補充一點啦，一般中意玩 figure 公仔嘅人咧，都唔會咁用一般嘅 FDM 打印嘅，因為就算你 set 到零1一 mm 一層都好，都會睇到咧每一層之間嘅纹理嘅。 更好嘅選擇咧，當然係光固化打印機啦。啊，光固化打印機嘅原理咧，就係將液體嘅樹枝咧，而利用光線咧將佢固體化。一般咧，我哋叫呢啲 printer 做 SLA printer 啦。而我用緊呢部咧，就叫 LED printer。至於依類咁嘅光固化 printer 咧，喺使用上咧，真係比普通嘅 3D 打印機啦麻煩好多嘅。啲原料咧又要 keep 好啦，唔好俾佢照到光啦，因為咧。 見光就死啦，硬化咗就冇用噶啦。如果你只係為咗印一件嘢咧，你倒少少出嚟，又唔知夠唔夠喎？倒多咗咧，溶曬又要倒翻落個樽度，而且打印完出嚟咧，件嘢咧濕立立，好似異形咁，又要揾酒精去清洗啦，又要照紫外光燈啦，等等等等。整完之後咧，雙手黐立立，又要揾酒精去清洗，唉，總之係麻煩啦。而卡洛斯咧，又唔係無形發燒友。 所以平常咧都好少用到佢嘅。至於佢嘅切片軟件嘅操作咧，個概念同 Q r 都係有啲類似嘅啦。切完片咧，撳 Play 咧就可以打印啦。打印嘅時候咧，個平台咧係調轉頭咁樣升上嚟嘅。當成件嘢升晒上嚟咧，就打印完成啦。各位咧，如果真係有興趣再認識多啲光固化 3D 打印機咧，唔緊要嘅，你喺下面開聲啦。卡洛斯下一次咧。 專登為你哋拍一個影片，介紹點樣用光固化打印機。經過咗今集之後咧，希望大家對逆向工程咧又有多少嘅了解，而亦都清楚咧 3D 掃描器嘅工作過程，同埋點樣運用 3D 掃描器咧去 replicate 一個產品。希望大家都能夠好正面咁運用呢種逆向嘅思維，令自己嘅設計同埋製作方面更上一層樓。喜歡今日嘅影片嘅，請喺下面加讚同埋留言啦！